იმედი რომ ჩვენ შემდგომ ამ მიმართულებით არ მოგვიწევს აა თქვა ცვლილებების შეტანის აუცილებლობის უნდა ბიჯების გადადგმა. მე ამ ხრივ ძალიან ნუ э, ყოველშვეში э, იმედიანად ვარ. იმედიანად ვარ, რადგან რესურსები გვაქვს ძალიან ბევრი, ფიქრობ რომ აა კიდევ ინვესტიციების შემოდინებასთან დაკავშირებით და ასევე ექსპორტის დასაკავშირებით ჩვენ რესურსები გვაქვს.